ジなの期待していいですか ぎうと熱くなる揺れる景色焼き付けてさあ僕らの出番ですよおうちゃどいてどいてどいて何いざ奴ら完成気持ち Yeah.